पीछे से पड़ा था पीछे से किसने मारा मेरे को मुझे ना पीछे से मार रहा है बंदा चलो पीछे पीछे वाला जिला दोनों कहाँ पे ये इधर ही तो बंदे मेरे पीछे चले सुन क्या यार जाइन तो दोनों को नॉक कर दिए ओके ये दो बंदे दो बंदे बाहर बाहर और मेरा तो ये स्किल नहीं हुआ अभी तक ये ये बेचारा ओपन में आके शाहरुख खान बन रहा है तो मेरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ बुधिया सबसे बड़ा <laughs> क्या साला ओपन मार्क फायर कर रहा नंगूर करो उधर अंदर चलो नंबर फोर ऊपर मत जा नंबर फोर ओपन मत जा उसको रिवाइव नहीं करने गया उस पे पे ले रहा है वो पुराना बंदा है और घूम पटा के फेंकने दे मेरे को बंदे पीछे पीछे ये रे ये इधर चल चल चल छोटे छोटे मेरे के आगे आगे ये सुधर नेट है ये सुधर नेट हट जा ये सुधर नेट है हट जा मेरा वो गन नहीं निकला बता वाह दोस्त को डालो दोस्त को डाले मैं मौके पे आ गई रिक्शा आ गया रिक्शा enemies ahead क्या बेकार के लिए जरिए इसके फोन का या गेम का पता नहीं रो रो रो रो रो कर देगा गाड़ी पे कोई ये तो गाड़ी को रिक्शा समझ के मतलब चलाता है जिन्हें से ना <laughs> <laughs> pala tiro. Di Enemy spotted. For real this time. Enemy spotted. For real this time. Oh. Knock ना हुई एक और बंदा नीचे एक और बंदा नीचे वो बंदे ये रहा डैमेज डैमेज मार मार गोली को गोली को मार मार ऑलरेडी एक की टीम है ऑलरेडी वो रे ब्रिज बंदा आ रहा ब्रिज से दूसरी टीम एक और बंदे रहा ले एक और बंदा ब्रिज की टीम आई ऑलरेडी ऑलरेडी अबे काश अब एक किल तो किल हुए कम से कम बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा लेवल 3 हेड लेवल 3 हेड है उधर ब्रोकन वॉल पे नीचे चलो चलो इस पे कर देंगे वो अरे मत करो उन पे नीचे चलो दस गाड़ी मतलब और नैनो को भी आ जाएगी हो जाएगी Follow me. Bug, bug. ओ पीछे जा रहा पीछे जा रहा पीछे जा रहा बंदा घर के पीछे घर के पीछे वो नॉक इधर भी बंदा दिख था मेरे को ये बताया Excellent work. Enemies ahead. ये नमूना ये क्यों क्यों करने वाला था मैं इसको पहले हेड पे एम ली अरे बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा बंदा लेट गया उधर तुम आ करने मार्क द लोकेशन एक और डेड डेड अबे यार तो एक मिला वो मुश्किल से इंडो तो साले इंडिया तो नहीं थे देखिए हमारा दिमाग का कमाल तो ये ये बंदा लेटा हुआ था इसका कुछ ना हेडेड दिख रहा था मेरे को तीन तीन बंदा लेटा हुआ था उसे मत बोल एक बंदा लेटा हुआ है तीन तीन है ना बाद में आया पहले एक बंदा लेटा हुआ था आराम से दिख रहे थे ना जेनेस बंदे आराम से दिख रहे थे ना ये बंदे आराम से दिख रहे थे ना लेटे हुए वो ये वो बंदे बाद में आए मेरे एक बंदा लेटा हुआ था ना उसको देखा पहले मैंने वरना वो बंदे कब के चले गए होते तो दूसरे Take cross code only one. अरे इसका मारना दूर से. देखते हैं किधर है वो तेरी तो साला इधर किधर है इस साइड ही हो नो मार रहा है कोई उसको ऐसे भी मार रहा है दूसरा आपने मन मार दिया आपने नहीं मार दिया मैंने मार दिया मैंने मार दिया साले मेरे को मार रहे हो रश कर दे पत्थर के पीछे रश कर दे तो मैं मार डाला तो एक तो समझ लो एक तो समझ लो लास्ट टाइम नाइस एक अंदर बचा वो लास्ट डेमो क्या करेंगे जा मेरे को नॉक कर दिया साले ने देख देख मतलब बेकार प्लेयर है वे वो जोन में उल्टा पानी से हो जाना पड़ेगा अबे मेरे को कोई रिवाइव तो दे दो रे छोड़ो उसको मत दो भाई चिनेश तू ही मेरा असली यार है उस बंदे साला लेवल थ्री हेड मारते उसने मार दिया मेरे को उसका डेम उसका वेस्ट उसका वेस्ट हेलमेट तो नहीं है उसका वेस्ट हेलमेट तो नहीं है उसके पास दोनों तोड़ दिया मैंने इतनी देर के वो डी मार क्या करने बंदे के मार गांव में मार करेगी मतलब मैं तो इतनी देर को मार कर रही बोल रही हूं ना बड्डे देख नहीं रोके बंदे बहुत जोर है पानी में एक बंदा तेल जा उड़ा मैं जा रहा हूँ एयर का तुम लोग उनको ध्यान पड़ करके रखो उसका मैं खामा हार जाएंगे अपन मैच देखो तुम लोग उधर रहो तुम लोग उधर रहो क्या मार्क लगा तो ने तो मार्क लगाऊं तो मार्क लगाऊं था Yeah, dude, idiot. आप तैर क्यों नहीं रहा बंदा तैर ही नहीं रहा बंदा मिनू जान ध्यान से चिकन डिनर हट हट ये मैं नहीं मानता सर चिकन डिनर